justicia manoseada, la justicia atragantada de papel y burocracia. Viejos huechas, magistrados, viejos huechas, tantos bosques mutilados, asesinadas mis hermanos, tanta sangre derramada, va ganando carebarro, no se roben el salario, va ganando no se están asesinando, va ganando Carevaros, no se roben el salario. tierra y autonomía para los pueblos indígenas. Tierra y autonomía para los pueblos indígenas. Tierra y autonomía para los pueblos indígenas. Tierra y autonomía para los pueblos indígenas.